Saluton al cio, jeni vo dia via dio. Ho dia fin fine pos du semainoi mi povis fadi filmon, char mi havis du semainan ripozon, Kai tio ocasis char en la pasinta vendredo, la edzino kai mia lidis por vaccinigi, kai pos tio ni ambal malsanigis, kai mi vere ne estis in bona stato por fadi filmon. Mi ne estis ege malsana, mi havis cap in mia braco doloris min kai tio plu, sed mi simple volis riposi, kai ancao mi havis multe da laboro, char mi ne sciigis vin, sed nun mi laboras pa tempe por formao kiu produktas videoludon, a suffice grandan videoludon, ca mi volos periparoli tion, sed pro privita, privata cialoi mi ne povas, eh, mi supposas provisi vin per la detaloi del proiecto, sed eble estonte mi povos, mi povos. Ciu case mi volos hodio paroli per mia sparto kun la vaccino. la comenzo de tiu pandemio, mi estis uno el la nuai homoi en Australia Australia, kiu vidis la viruson, kai tui pensis, ho fec, ci tio esas tre malbona, bona, char tiu tempe, mi estis in Taiwano, effective, mi filmis tion, estis uh, eh, filmoi en mia canalo, pedi la nuai tagoi de la viruso, do mi comensis paroli pedi la viruso, anto ec aliei homoi sties pedi kio temis, do tiu tempe, mi tui surmetis maskon, char mi estis in Azio, kai parescau ciui cercau mi faris tion, kai mi memoris kia mi venis heimen, kai mi stigis mia inimico, mi dis, e, aceto masco in charbaldo citiu viruso venos al nia lando e eh? tio tio eston estas ne evitebla tio case presque o tio itu didis al mi ah ne ni ne davas fari tio in la, uh, la en landa i didis ke tio es astuta ke ne ne jen novajo per tio kai per tio kai tre muses min post plura i monato ke la curatsisto i tui shangi si in penso in ke didis ho, effective vi bezonas maskon do tio pruvas ke la scienzo ne ciam estas perfecta. Oni comences paroli pri la facto che ciui devas vaccinigi. Ie la comenzo mi ne vere volis, char ci tio esas nova vaccino, cae usas novan tecnologion. Multae homoi diris, oh, effective la technologio ne esas nova, sed por homoi ja estas nova. Ni essence nun estas cobaioi, cae ni, ni nun estas la granda test grupo de ci tiu nova technologio. Ciu case, ie la comenzo, mi ne tui vaccinigi nigis, char mi faris aliaen aferoi, mi surmetis maskoen, mi ne tiu mute intermixis kun aliae homoi, kai tio plu, char mi ne volas esti en la anua test grupo. Ciu case, nun estas jaron poste, vaccin i venas al nia uh, ci tie, kai estas amas vaccineioi, kiui venis tien, kai mi kai la edzino discutis, kai ni dis, nu, Ni devas uh, vidi la avantagioin contra la malavantagioin. Estas multa da casoi de uh, covido en Sidneo uh, do la avantagioi de la vaccino estas iomete pli altai do ni riscas uh, eh, kai ni iras kai effektive kia mi iras alla amas uh, mi iom penses ke tio estas malbona decido char estis longega vizzo da homoi longega uh, effektive jen la konstruajo kai oni amase vaccinis homoin en granda hotelo do ne estas estas malsando laioi au io alia Sed estas grande hotelo ka la vitzo iras tiel <laughs> ka tiam gi sekvo straton idis chirikau eh, iu angulo de alia strato ka iris tiel ka mikel edzino jam antaue idis ala al eh, interneto ka metis nia in do ni havis tempon ki ni devas esti tie ka ni venis just a tempo ni venis 30 minuto in frue ĉar ni faris eh, nian nian mi supposas, vaccinon um, tre frue en la mateno, char ni ne volus esti cun multe da aliae homoi, sed tio tuta ne helpis. Estis pretesca mil da homoi tie. Ciu case, ni iris tien, me memodis che ni stadis en citiu longa vizzo, kai antau mi estes multae homoi, pos mi estes multae homoi, cae multae homoi tuta ne portis mascoin. Estis tuta frenesa. Cae mi memodis che mi, mi stadis tie, kai ciam ni fin fine alproximigis proximigis alla pordoi, tie estis iu homo, ciu portas havas scatolon da maskoi, kai commences disdoni gin alla ne hav ne havulo de mascoi kai mi pensas kill effect vi estas chiti por vaccino compreneble por tu mascon ciu case ni en idis kai tiam ni devas eh, en la hotelo attendi preska horon ni devas eh, plenumi formulado in pri ni ai detaloi por la san sistemo kai tio plu kai fin fine ni venis al la loco kie oni vaccinas nin kai estas unu granda chambro kun curat sisto iqui tie tie tie tie tie kai essence est etai vandoi inter la curat kai es mi suppose cent homoi in citiu chambro kai mi pensas fec se covido venus al citiu chambro sem probleme gi disfastigius ene kai mi comprenable potetis mascon sed effective ni havis du masco in ni ti timis a kai la homo qui devis vaccininin a uh, shi es tre afabla homo mi multe shadetis kun shi chat mi faras ti tion por maltrank veligi min mi supposas uh, kai si ne portis gantoin sed hav havis maskon kai uzis tion purigan liquidon uh, ah, sed tute ne portis gantoin can mi pensas kio la fek kai poste ni havis gin kai tiam ni devis attendi en alia chambro dum uh, ah, vin minutoi kai tiam fin fine ni povis eliri el la malsanule on ne sanule o sed el hotello, kai kiam ni iris heimen anue post deck minutoi mi commences senti cap doloron. Sed mi ne povas esti certa che mi povas culpigi la vaccinon pro tio, char effective la pasint nocton mi tute ne dormis dum longe, char mi simple sidis tie cae programis kiel frenesulo cae ne bone dormis, do eblis che la, la cap doloro venis de tio, sed mi ne scias. Ciu case, la postan tagon mi ja havis cap doloron, cae mi ne estis in bona stato. Mi ne havis malvarmumon kiel aliei homoi, sed mia braco mute ofte doloris min, kai lauti tio kion mi uh, parolis kun aliei homoi, Tio es sufficia ofta o caso, mis ke verŝajne pluraj homoj komentos kai diras oh evil dia uh, via uh, spirito in ne ne parolu pri tio char tio povas crei uh, hesiton kai tio plus et honeste mi opinias ke la play bona maniero por prezenti ĉi tion estas sim simple esti honesta char mi memoras ke mi parolas pri ĉi tiu situacio en alia loko uh, en interreto kai oni diras oh ne diru tion vi vi devas vi devas uh, paroli pri la bona in flankoin kai ne ne menciu la malbona in flankoin char iu povas preni tion kai diri ha yen kiel ne vaxeniju sed honeste por mi Esas tres stulta esti tre blanca al nigra pri la afero. Simple estu honesta. Ciar estas multe, cion ni ne scias. Eble pos dudec jaroi mi havos canceroin pro la vaccino. Mi esperas che ne, ciar tio signifus che la plei parto del mondo havos gin. Ni devas esti honestais, ciar se ni ne povas esti honestai pri niai spiritui con la vaccino au con covido, ni ne niam veres cias kial aliri situacion se ni ne havas la tutan bonan informon. Ciu case, tio estos mia video blogo, ah, mi esperas ke vi shatis gin, se ne, pardonu min, sed ciu case, shatu gin disconigu abonu mi kanalon se vi ancora ne abonis, ke mi vidus vin cio in el brota filmo, kai se vi ne estos tie, mi trovos vin nocte, kai vaccinos vin contrao, <laughs>